大家好，今天我们来谈谈自我。每当我们跟任何记忆、任何的知识、任何的经验、任何名字和形式认同，那个我就诞生了。那么，我们就是年轻的，我们是年老的，我们是富有的，你是贫穷的，你就是美的，或者。 你是不美的，你是受过教育的，或是你没有受过教育的，你是受人尊敬的，或者你是不受人尊敬的。然后我们继续跟累积在周围的东西认同，这个自我就诞生了。自我就是跟头脑的认同。那就是为什么当我们宁静的，自我是不存在的。 因为当我们是宁静的，头脑是不运作的，那就是宁静的意思。每当头脑在运作，我们是不宁静的，我们不可能宁静。头脑的运作是内在的噪音，是那个喋喋不休，经常在我们的内在喋喋不休。当那个喋喋不休停止，或者当它不存在，或者。 我们已经超越了它，或者我们已经进入内在，然后就会变得很宁静。在那个宁静当中是没有自我的，但这个宁静只有有时候发生，而且只是一下子。我们是宁静的，我们觉得当这个情况发生的时候很美，所以我们就开始欲求那个情况。 我们到山上，当太阳在早上升起的时候，我们看着它，或者突然间，你的内在浮现了喜悦，我们觉得很喜乐，有一种幸福感降落到我们的身上。事实上，到底发生了什么？因为那个宁静的早晨，太阳静静的升起。 周遭绿色植物以及那个山，突然间，我们内在的喋喋不休停止了。那个现象很棒，周遭的一切都很美、很和平、很安静。我们停止了一下子，在那个停止当中，我们达到了一种没有自我的状态。当然，那只是一下子。这可以透过很多情况发生在性当中。 它也会发生在音乐当中，它也会发生在任何很棒的情况之下。那个经常喋喋不休被摆在一旁，被迫放在旁边，一下子它就会再度出现。每当我们是无我的、偶然的，或是透过摸着某种练习，我们就会感觉到一种微妙的喜悦。 那是我们从来都没有感觉过的那个喜悦，并不是来自外在，它并不是来自山上，或是来自上升的太阳，或是来自漂亮的花朵，它也不是来自于性行为，它不是来自外在，外在只是创造出一个机会，它是来自内在，所以如果我们一再一再重复外在的情况。 它将不会来临，因为我们会变得对它越免疫，我们会习惯于它。同样的山上，同样的早晨，我们再度去到那里，但是我们已经不会感觉到它。我们觉得某些东西不见了，因为在第一次的时候，它非常新，所以它完全使我们的头脑停止。 那个惊奇是那么的大，那个奇迹是那么的新，使得我们无法延续过去的喋喋不休，它停止了。就在那个惊奇当中，它停止了。但是下一次我们去到那里，我们已经什么都知道了，对我们来讲已经没有什么奥秘，也没有什么惊奇，所以头脑还可以继续。对于每一个经验。 都会有这样的情况发生，在任何经验里，如果我们觉得很喜悦，当我们重复它的时候，它就被摧毁了，因为在重复经验当中，我们无法将头脑摆在一旁。